भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी ट्वेंटी मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा पीठ की चोट के कारण इस मुकाबले में भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं उनकी जगह भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा रहेंगे इस साल होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम की ये आखिरी सीरीज होगी इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह तैयार है हैदराबाद में चल रहे प्रैक्टिस सेशन में कंगारू जमकर पसीना बहा रहे हैं ऑरेन फिंच की अगुवाई वाली टीम में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपनी टीम को आसानी से जीत दिला सकते हैं जब 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में टीम इंडिया को एक शून्य से हराया था उस समय ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज एक शून्य से जीती थी अब 24 फरवरी से शुरू हो रहे इस मुकाबले में टी ट्वेंटी सीरीज को जीतकर भारतीय टीम अपनी इस विजय रथ को बरकरार रखना चाहेगी यदि इन दोनों टीमों के बीच भारत में टी ट्वेंटी मैचों में प्रदर्शन की बा, बात की जाए तो मेजबान टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है इनके बीच भारत में पांच मैच हुए जिनमें से भारत ने चार मैच जीते जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल एक मैच ही जीत पाई ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच पिछली सीरीज में 10 अक्टूबर 2017 में गुवाहाटी में आठ विकेट से जीता था इन दोनों देशों के बीच अब तक सात टी ट्वेंटी सीरीज खेली गई है जिसमें से तीन सीरीज टीम इंडिया ने जीती और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक ही सीरीज में जीत नसीब हुई वहीं तीन सीरीज ड्रॉ हुई